El todo de martes. La mente empezado ahorita, pero estaba viendo unos videos sobre la aplicación, sobre la actualización de Mini World, que está interesante. Mi mamá hablando por tele con mi prima Marjorie. El capítulo del proyecto de reserva ecológica que tengo ya está casi terminado el mapa. Estupendo, Esta lluviecita que cayó en vez de refrescar y el borotó más el calor. Pero bueno. Ya casi mini war, como viene el video, se acerca la, la versión 1.0, pero quién sabe pero bueno. único que puedo decir es que New antes venía ya tres meses, ya nada más hay dos. Pero bueno ahorita aquí el departamento tranquilo porque ayer vinieron siguiendo. ¿no? Bueno. Hace mucho calor, aunque se dicen que en vez de refrescar, alborota más el calor. Perros ladrando. es sería. ¿qué es esto?